问到说抽脂手术需要花多少的时间？那需不需要住院啊？那抽脂呢，其实的范围可大可小啊，小如一个拳头大的双下巴的抽脂，大到一个腹腰臀腿几乎等于半个躯干大的身形的抽脂，都能叫做抽脂手术。所以抽脂手术需要花的时间呢，从几十分钟到几个小时都有可能。 的时间是因为抽脂部位的大小范围而决定。那至于需不需要住院呢？这个临床医师呢会根据抽脂的部位范围、那所需要的手术时间，以及预估这个手术当中可能有一些体液的流失啊这些来做一个安排建议。那一般来讲呢，我们会在大范围的患者呢啊大的。 这个抽脂治疗的患者呢，我会建议他诊所留宿一晚，做术后的一个照顾跟这个术后的观察，啊，以避免掉这个患者在手术当天回家以后产生的一些不必要的一些症状或问题，啊，那诊所会提供一个相当好的一个术后照顾的环境，以及专业的护理人员来协助照顾，所以呢，其实住院呢，对于消费者来讲是多一层的保。 能够提供我们抽脂手术最安全的一个手术环境，啊，所以我们的患者千万不要因为听到需要住院就觉得很担心害怕，相反的你应该觉得这是对于你的自身的安全权益是提供一个最好的保障。